хөдөлмөрт. Эрхэм үзэгч танд энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний ерөнхий газартай хамтран бидний бэлтгэж байгаа халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Сэлэнг аймгаас үзэгч танд хүрч байна. Дөчнэгэн км квадрат газар нутагтай Сэлэнг аймаг. Тус нутагт 29 мянган өрхийн 107.7 мянган иргэн бүртгэл тавиа. Нийт хүн амд насны бүлэг тус бүрийн эзлэх хувь нь 2020 оны тооллогын дүнгээр тэгээс 14 насны хүүхэд 30.4 хувийг, хөдөлмөрийн насны буюу 15-аас 64 насны хүн ам 65.2 хувийг, 65 ба түүнээс дээш насны тэтгэврийн хүн ам 4.4 хувийг эзлэж байна. Мөн аймгийн хэмжээнд 4416 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаа нь нийт суурин хүн амын 4.1 хувийг эзлэж байна аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн төвшин 5.2% бөгөөд эдгээр ажилгүй иргэдийн дотор 25-аас 39 насны 1079 залуучууд байгаа нь хамгийн их буюу нийт ажилгүй хүний 51.8%-ийг эзэлж байна. Цэрэнг аймаг нь газар тариалан голлон хөгжүүлсэн аймаг юм. Манай орны газар тариалангийн талбайн үлэмж хэсэг энэ аймгийн нутагт орхон сэлэнгийн сав төвлөрсөн байдаг. Улсын үр тарианы 40 орчим хувийг үйлдвэрлэдэг. 570 гаруй мянган малтай, Сэлэнг аймагт мод боловсруулах гурлийн хүнсний спирт балбармын үйлдвэр вагон цэсрийн газар бий. Сүхбаатар хотын Төмөрва автозамын гол зангилаа нутаг бөгөөд манай хөлийн байнгын чухал гарцын нэг юм. Нийгмийн халамж гэж эрүүл мэндийн дорой талтай гэр бүлийн халамж асрамж дутагдaltaй. Бие дан эсвэл бусдын тусламжгүйгээр хэвийн амьдрах боломжгүй. Өвөрмөц хэрэгцээ бүхий эргэн нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн эргэнд наад захын хэрэгцээг нь хангах зэрлэгоор улсаас тэтгэр тэтгэмж олгох тусгайлсан үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ хэмээн Монгол улсын нийгмийн халамжийн тухай хуулинд тодорхойлж байна. Нийгмийн халамж, хүнлэг бүх нийгэмд зайлшгүй бий болдог үзэгдэл. Бүх улс орны төр засаг нь нийгмийн тодорхой хэсгээ халамжлах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлдэг. Монгол улсын засгийн газар 16 төрлийн 72 ангиллын 551 халамж үйлчилгээг хуулийн хүрээнд үзүүлж байна. За бид Сэлэн аймгийн хөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга Зориг дотор даргатай ярилцахад бэлэн боллоо. За юуны өмнө манай Сэлэнг нутагт хүрэлцэн ирж бид бүхний одоо ажил үйлсийг сурвалжилж байгаа танай одоо баг хамт олонд бас ажлын амжилт хүсье. За миний би Сэлэнгэ аймгийн хөдөлмөр албан зөвшөлтгээний газарт үндсэндээ 20 гаруй жил одоо бас энэ албыг ажиллаж амьдарч байна. За ер нь бол халамжийн хууль тогтоомжийн хүрээнд миний ойлгож байгаагаар бол ер нь улс орон гэж байгаа л бол тодорхой хэмжээнд одоо нийгмийнхаа эмзэг үлгийн иргэдэд энэ халамжийн тэтгэр тэтгэмжийг өгөх ёстой гэж ингэж ойлгодог. За ер нь улс үлд нийгмийн одоо бас давхаргын хүрээнд сүүлийн үед бол халамж хавтгаарлаа гэсэн ийм бодлого бас гараад идэг л да. За энэтэй миний хувьд бол одоо хувийн хувьд гэх юм одоо ерөнхийдөө бол бас санал нийлдэггүй. Ер нь одоо манай аймгийн тухайд халамжийн тэтгэвэр гэхэд нэг 2000 гаруй хүн л авч байгаа юм. За байнгын асаргаа гэхэд нэг 1800 хүн авч байгаа. За энд нь ямар хүн орж ийм нөхөр нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань нөгөө хөдөлмөрлөл хийх боломж байхгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань нөгөө агас утан өнчин хүүхдүүд маань тийм ээ энэ улсууд маань л одоо авчих. Тэгээ энэ улсуудад бол тэтгэр өхөн үл зайшгүй, тэтгэн жөхөн зайшгүй тийм ээ. Тэгэхээр чинь чинь яг хуулид орныхаа дагуу би халамжийн тэтгэр тэтгэмжийг одоо хөнгөлт үйлчлэгийг бол ард иргэдэд төр үзүүлээд байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нэг талдаа одоо халамж хатгаар яадаг юм шиг а нөгөө талдаа халамжийн ажил одоо бас ажилчдын одоо энэ их хөдөлмөрийг үүсгэж байгаа юм шиг нийгэмд бас ойлголт төрөөд байгаа юм л да. Тэгээ энэтэй бол би одоо бол энэ байгууллага салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд бол одоо бас зарим тохиолдолд санал нийлэхгүй юм явдал байдаг. За бид ч гэсэндээ бүгдээрээ л халамж хүртгсэд. Бид бүгд л одоо сая ковидын үеэр 300 сая төгрөг авцгаалаа шүү дээ. Энэ бүхний арыг чинь өгөх гэж халамжийн байгууллагын ажилчид бол нойр хойлгүй ажилдаг юм аа. Тийм учраас үнэхээр энэ халамжийн байгууллагын ажлыг зөв ойлгож зөв талаас нь одоо бас нийгэм маань хүлээж аваасаа гэж миний хувьд бодож явдаг бас нэг бодол байна. 20 гаруй жилийн төрийн бодлогыг зорилтод хэрэгдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулж, ажиллаж байгаа хүний хувьд Зоригт Баатар дарга халамж хавт хайрсан гэдэг шүүмжлэлтэй санал нийцэхгүй байгаагаа хэлж байна. Түүний багч энэ хүнд хизүү цаг үед хэрэгцээтэй хүнд нь хуулийн хүрээнд олгогдсон боломжийн дагуу төрийн халамж дэмжлэгийг хүртээж, иргэн болон төр хоорондын гүүр болж ажиллаж байгаадаа бахархалтай байдаг билээ. Төрийн албан хаагчин өргөсөн тангараг хуулийн хүрээнээс гадна тэдний өдөр тутмын ажил үйлсэл хүн чанар, ёс зүй үргэлж цоглох бөгөөд тэд ч энэ үүргээ ухамсарлан биелүүлсээр байна. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн энэ дугаарын нэгэн онцлог бол бидний Сэлэнгэ аймагт хуваарийн дагуу ажиллах үеэр хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга Баш Тэмбэрл мөн адил Сэлэнгэ аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын хамт олонтой хамтарч ажиллаж байгаатай давхацсан явдал байлаа. За ер нь хөдөлмөр алган шүүлжлэхний хэргийн газар маань 21 аймаг 9 дүүрэгт салбартай сум хороод бүрт мэрэгчлэнүүд байдаг. Тэгэхээр бол халамжаас хөдөлмөрт гэдэг бодлогын зорилтыг бол одоо Монгол Улсын засгийн газраас бол төвшүүлсэн. Алсын хараа 2050 одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлого гэсэн туссан байна. Тэгэхээр бол энэ бодлого зорилтын өрөөнд бол биднийсийн гол төвлөрч ажиллаж байгаа юм бол энэ халамж авж байгаа хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр эрхлэх боломжтой чадвартай иргэдийг хөдөлмөр эрхлэгч болгоё ишин шилжүүлье. Хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангая. Ажил зуучлж өгье. Бизнес эрхэлж байгаа бол бизнесийн дэмжий гэдэг ийм зорилго зорилтыг бол тавьж аа явж байгаа. Нэгэн жишээ дурдхад бол одоо хүнсний эрхийн бичиг гэж биднээс ярьдаг одоо толон гэж ярьдаг. Энийг олгодог журмыг бол шинчилсэн байна. За энэ хүрээнд бол иргэн халамж авч байгаа хөдөлмөрийн насны иргэнд бол одоо хоёр удаа ажлын байр санал болгоно. Ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийг санал болгоно. Энэс үрээ татгалзах юм бол тухайн иргэнийг халамжаас одоо гаргах. А нөгөө талаас хүнсний эрхэм бичиг авдаг иргэд маань нэг одоо орлогыг орлуулан тооцох одоо судалгаанд амжиргааны доод түвшингээ тооцохдод ингээд хугацаагүйгээр олгоод явдаг гэсэн бол энийг бол 2 жилийн хугацаатай болгож өгч байгаа. Тэгэхээр яг биднээсийн зорж байгаа одоо хамгийн түрүүнд одоо нэгдүгээр тавьж байгаа зорилго нь хүнсний эрхэм бичиг эрхийн бичиг авдаг яг хөдөлмөрийн насны залуучуудаа 18-аас дээш насны тийм ээ энэ боломжтой залуучуудыг хөдөлмөр эрхлэгч болгоё гэдэг энэ зорилго зорилтыг тавьж байгаа. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх журмыг шинчилж, олгох арга хэлбэрийг нь ил тод нээлттэй болгох арга хэмжээг өнгөрсөн онд авч хэрэгжүүлсэн юм. Шинэ журам хэрэгжснээс хойш 5700 гаруй өрхийн 33.6 мянган хүн хүнс тэжээлийн дэмжлэгээс хасагдсан билээ. Одоогийн байдлаар 35000 орчим өрхийн 192 мянган гаруй хүн хүнс тэжээлийн дэмжлэгийг авч байна. Халамжаас хөдөлмөрт бодлогын хүрээнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг хүрдэж байгаа айл өрхүүдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжтой иргэдийг бодлохоор дэмжиж хөдөлмөрт чиглүүлснээр үр дүн гарч иргэд хүнсний эрхийн бичгээс татгалзаж амжиргаагаа авч явах чадамж сууж байгаа нь тус бодлогын үр дүн бөгөөд бодит жишээг одоо та бүхэнд үзүүлье. Хадамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлэг Сэлэн аймгийн Баянгол суман дээрээс үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Улаанбаатар хотоос 175 км зайд орших энэ суманд хүнсний толооноос гарсан боيو 100% одоо хүнсний эрхэм бичиггүй сум болсон байна. За өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд. За Монгол Улсын засгийн газар за нийгмийн хамгаалал хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам нас бол энэ жилийг бол халамжаас хөдөлмөрлөө гэсэн зорилт тавин дэвшүүлж ажиллаж байгаа. За энэ зорилтын хүрээнд 2021 онд тус сумаас Үндэсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 5 өрхийн 28 иргэд бол хамрагддаг байсан. За сумын засаг дарга засаг даргын тамгын газар суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол эдгээр өрхүүдийн хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажил хөдөлмөр эрхлэх боломж болцоо нөхцлөөр хангаж ажилласнаар за нийтдээ 11 иргэнийг байнгын болон төр ажлын байраар хангасан байгаа. За дээрээс нь мөн өрхийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр бол төсөл хөтөлбөрүүдийг бас хэрэгжүүлсэн байгаа. За эхний ээлжинд бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд хөдөлмөр бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд бол хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт, за мөн аж ахуй эрхлэх сургалт, за мэрэгжил олгох сургалтуудад бол эдгээр хөрхүүдийг бол иргэдэг бол хамруулсан байгаа. За тэгээд үүний үндсэн дээр бас нөгөө тухайн иргэд маань нөгөө өрхийнхөө хэрэгцээ шаардлагыг хангасан манайх бол ийм төсөл хэрэгжүүлэхэд цаашаа өрхөө аваад явахтай үндэсний эрхийн бичгийн үйлчлэгээнээс татгалзахад бол татгалзахаар байна гэдгийг бол өөрснөөр нь бол тодорхойлуулсан баг. За ингээд бол мал аж ахуй эрхлэх, за төмөн сүнсний ногоо тариалах, сүү цагаа дэ боловсруулах, за гар урлагийн чиглэлүүдээр төсөл хөтөлбөрт бол хамрагдсан байна. Баян гол сум ер нь нийт хэдэн өрхтэй юм бэ? За 1662 өрхтэй байгаа. За 5632 иргэн иргэнтэй байгаа. Тэгэхээр 5632 иргэнээс ердөө 28 иргэн л хүнсний эрхийн бичиг авдаг байсан нь одоо 100% ингээд зогсож байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо нөгөө хавтгаарсан халамж хүн болгонд өгөөд байгаа мэтэр ойлгогдоод байгаа энэ асуудлыг бол бодтер харуулж штэ 5600 иргэнтэй сумд 28 хүн л хүнсний толон авж ирснийг нь бодлогоор жаахан дэмжиж өгөхөд л 100% хүнсний толонгүй буюу одоо өөрсдийнх нь аж амьдралыг аваад явах боломжтой болж байна л гэдэг. Халамж хавтгаарлаа гэдэг нийгмийн шүүмжлэл, халамж э, одоо хэрэгтэй хүндээ очиж гин үгүй юу гэдэг эргэлзээнүүдийг бол бид яг газар дээр нь ирээд харж байгаа хүний хувьд бол ойлгож, тайлж, мэдчихэ. За хоёулаа ярилцлага Сэлэнг аймгийн э, яг одоо таны эрхлэх энэ ажлын хүрээнд тоо мэдээллүүд, үр дүнгуудын тухай бас ярьж мэдээлэл. За Сэлэнг аймгийн одоо нийт иргэдийн одоо э, одоогийн байдлаар одоо нэг 70 80% нь нийгмийн халамжийн үйлчлэгэнд хамрагдаад байгаа байхгүй. 39 мянга гарan хүүхэд байж байна. Энэ бүгд мөнгө авч байна. Дээрээс нь халамжийн хуулийн дагуу 34 мянган хүн үйлчлэгэнд орж байна. 34 мянган хүн дотроос 5 мянга гарн ахмадууд, 8 мянга гарнууд нь одоо нөгөө э, одонтой эхчүүд тийм үү? Дээрээс нь 8 мянга гарн 8549 одоо цалинтай ээж гэж яриад байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө жирэмсний өмнөх болон жирэмсний дараа гэртэй байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ одоо би сая хэлдэж шүү дээ 39 мянга хүүхдийн хасаад дээрэс нь 8 мянга одонтой ээжийн нэмээд дээрэс нь 5 мянган одоо насны хишгийн нэмээд мөн дээрэс нь 8 мянга гарan нөгөө цалинтай ээжийн хасчих юм бол цаана нэг 2 3 мянга гарan л иргэд яг халамжийн одоо нөгөө төрөөс үзүүлдэг тэтгэр тэтгэмж тийм одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байна бүтэн өнчин хүүхдүүд байна тийм үү ийм улсууд л одоо дээрээс нь ажил хөдөлмөрт улсад хөдөлмөр эхлээгөө ахмадын тэтгүүр байна ийм улсууд л авч байгаа хөөх зайлшгүй шаардлага зайлшгүй шаардлага тэгэхээр энэ улсууд ингээд тоонд мэдээлэл юмнууд ингээд харьцуулаад үзэхээр үндсэндээ өнөөдөр бол халамжвал өгсөстэй эзэндээ өгч байгаа юмараа л өгч яана л гэж ойлгож байна Jazz хөдөлмөрт. Энэ жил бас Монгол Улсын засгийн газраас баталсан онцлог төрөлд оролцоо хөтөлсөл байгаа. Энэ бол 18-аас 34 насны залуучууд чиглэсэн залуучуудыг хөдөлмөрт бэлгэх оролцоо төсөл гэдэг. За энэ төслийг бол энэ жил бол хэрэгжүүлээд явхад одоо 2327 одоо 2300 гаруй залуучуудыг бид бол хамруулсан. Энэ бол 14 хоногийн вакуумжуулсан сургалт. Энэ сургалтаар бол мэдээж одоо хувь хүний эзэмсэх ёстой зөөлөн ур чадвар одоо хүн яг ажил дээр гарахад ямар ур чадвар хэрэгтэй болдгийг а нөгөө талаас ажлын хөдөлмөрлөгийг ирсэн сэтгэхүйг суулгах их оронч сэтгэлгээг суулгах эртэж байлгах гэдэг маш олон төрлийн зүйлүүдийг одоо багцлж 14 хоногт заахар бол одоо 14 хоногийн сургалт хийж байгаа. За энэ сургалтаасаа гарсан залуучдгаа бид яах вэ гэхээр 14 хоногийн дадлага ажлын байран дээрх дадлага хийлгэж байгаа. За биднээс нь тавьж байгаа гол зорилт бол энэ залуучдын 70-аас дээш хувийг байнгын ажлын байртай болгох гэж байна. Тэр энэ мэн ч гэсэн одоо өнөөдөр үр дүнгээ өгөөд явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 380 гаруй залуучууд одоо байнгын ажлын байртай болсон. Дадлага хийж байгаа нь бол одоо 1300 гаруй залуучууд гэдэг дадлага хийж байгаа. За үлдсэн залуучуудаа биднээс бас одоо байнгын ажлын байранд дадлага хийх хөрөл зорж байгаа. Тэгээд бас ажил олгогчд бол бидний суулцсан л да энэ төслийн маань үр дүн хэр байна. Одоо манагаас төлхөө дадлага хийсэн оюутан залуучуудыг авч байгаа энэ байгууллагуудад очиж уулзахад манай энд төсөлд хамрагдсан залуучууд бол одоо энгийн зараар ирж байгаа хэрэгнээс бол хамаагүй хандлага нь өөрчлөгдсөн, хийж бүтээ гэсэн ийм хүсэл зоригтой залуучууд байна. Танаа төслийн залуучуудыг төлхөө амар байна гэдэг хүсэлтүүд бол маш их ирж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийг бид бас илүү одоо чанарын сайжруулад, өргөжүүлж, баяжуулаад дараа жил бол хэрэгжүүлнэ гэж бол бодож төлөвлөж байгаа. оюун ухаан хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлсэн хөх Монгол сэрж байна. Өрнүүн эрмэлзэл, чин халуун итгэлээр хурцлагдсан хамаг Монгол босож байна. Өв соёлон сэтгэл зүрхэндээ нэмдгэнсэн өнөөгийн залуус хөдөлмөрлөж байна. Холыг харсан эрдэмт хүний мөрөөдөл шиг хойч үедэн сайхан бүхнийг уламжлуулдаг хөдөлмөрч хүний бүтээл шиг Өнөөдрөөс эхэлсэн үйл маргаашд бидний хөтлөн үргэлжлэн цаашид бадраахыг оролцоо төсөл дэмжин. Өнөөдрөөс эхлэе. Тэгш оролцоог хангая. Хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих асуудал дээр бол яагаад 18-аас 34 насны иргэд хөдөлмөрт хандах хандлага төлөвшөөгүй байгаа. Энэ э, орон зай дээр төр заавал орж ингэж бодлохоор нөлөөлөх, тэдэнд сургалт, сурталчилгаа хийх ийм шаардлага тулгараад байгаа юм байна хүмүүс хөдөлмөр эрхлэн гэдэг чинь одоо зайхан өөрийнх нь зайхан л үүрэг гэж л ойлгоод байна. За одоо яг нийгэмд одоо ингээд шүүмжил дагуулдаг нэг асуудал залуучууд хөдөлмөр эрхлэхээ болчихжээ гэж. За ажил олгогчдын зүгээс бидэнд ажлын байр байна. Цалин санал болгоод байна те. Өдрийн одоо чинь сая ургац хураалт дээр яхад өдрийн одоо 30-аас 50 мянган төгрөгийн ажил санал болгоод байхад энэ 90 хүн байхгүй гэдэг. Тэгэхээр энэ залуучуудыг одоо төр зайлшгүй оролцож энэ залуучуудыг энэ хөдөлмөрт бэлтгэх тий хөдөлмөрлөх чин хүсэлтэй болгох, эх оронч хүсэлтэй болгох энэ талаас бол оролцох зайлшгүй шаардлагатай гэж бодож байна. А нөгөө талаас нь нэг залууг биднээс өнөөдөр 380 залуу гэж байгаа тийм ээ. Сая одоо одоо биднээс юм байгаа тоохот энэ бол цаашдаа өсөх бах. Байнгын ажлын барьт болсон. А энийг цаана 380 өрөх гэж бид харж байгаа. Тэгэхээр нэг өрөх 3-аас 5 ам бүлтэй байлаа гэж бодоход цаана бид нэг 1500 1500 орчим одоо одоо 1200-аас 1500 орчим иргэний асуудлыг шийдэд явж байна гэж гэж харж байгаа. Тэгэхээр бол энэ оролцоо төслийн үр дүн маань бол гарч байгаа. Одоо жишээ нь нэг э, сайхан жишээд өртөхөд сая битнээс оролцоо төсөл 8 ээлж авлаа л да. Нэгдүгээр ээлжин дээр энэ оролцоо төсөлд хамрагдж исэн залуу маань одоо 8 дугаар ээлжин дээр өөрөө ажил олгогч болсон. Одоо хүн мөлын менежер болсон. Нөгөө оролцоо төслийн 8 дугаар ээлжинд хамрагдж исэн залуучуудаас ажилд авах гээд ажлын ярилцлага хийх гээд ирж байгаа жишээ нь. Тэгэхээр энэ бол ингээд үр дүн биднээс гарч байгаа. Бас төр энэ зохион байгуулалтаар хангасны үр дүнд бол бас үр дүнгээ өгж байгаа. Ер нь одоо энэ ажил хөдөлмөр эрхлээгүй улсуудыг ажилтаа орлох бодтой болох чиглэлээр төрийн бодлогын зөвшөөрлийг тэрнгээр дамжуулаад одоо арга хэмжээнүүдийг авъя гэсэн юм бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа юм л да. За энэний нэг одоо арга хэмжээнүүд бол одоо сая олон нийтийг амарсан тэр оролцоо төсөл байж гэн. Нэмэ халамжийн одоо олон стартапууд залуучуудад чиглэсэн стартап хөтөлбөр байж гэн тийм үү ахмадд чиглэсэн за мөн цар тахалтай холбоотой хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжсэн юм бодлогод олон бодлого арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Ер нь Сэлэнг аймгийн тухайд хөтөлбөр эрхлэлтийн байгууллага ямар бодлого барьж гин үхээр өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлийн бодлого барьж байгаа. Мэдээж хэрэг бид нэр одоо тэр олон 100 сая төгрөгөөр том үйлдвэр барьж чадахгүй шүү. А бидний гол зорилго бол өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого Сэлэнг аймаг гэдэг. Энэ төмс хүнсний ногоо байж болно, тийм үү? Янз бүрийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байж болно. Гар урал эн зүйл байж болно, өсчин гоо сайхан байж болно. Бид нар бол энэ чиглэлээр одоо төсөл хөтөлбөрүүд гол нь анхаарч байгаа. Дээрээс нь манай байгууллагын нэг барьдаг бодлого юу вэ нөхөр? Ямар ч хэсэн эхлэх. Тийм ээ? Ямар ч хэсэн эхлэх. Ерөөсөө юу ч байхгүй цав цагаан цаасан дээр нэг төсөл хүчээд ирсэн хүнийг бол бид нэр уучлаарай л гэж байгаа. Ямар ч байсан та эхлэлтээ бол таныг тодорхой хэмжээнд дэмжиж өгье гэдэг. Тэгээ мэдээж хэрэг энэ чиглэлээр нь одоо манай өгдөг одоо зээл тусламж бол одоо яг тухайн хүний хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангахаар хэмжээ байдгүй л дээ. За нэг сая 500 мянган төгрөгнөөс нэг 5 сая хүртэрийн одоо хөтөлбөр төслүүдэд дэмжиж байгаа шүү дээ. Гэлээ гэхдээ эзнээ олоод зөв хүндээ өгчвөл энэ нь бас тодорхой хэмжээнд өрхийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тухайн өрхийг бас нэг өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох чиглэлээр бас дэм тун болоод байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих төсөлд хамрагдаж амжилттай ажлын байраа өргөжүүлж хөгжүүлж яваа нэгэн эрхэмтэй уулзаад байна. За өдрийн мэндийг хүргэе. Э, хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн бодит үр дүнг харахаар ирлээ. Та нэг үйл ажиллагаагаа сайхан танилцуулаад тайлбарлаад өгөөч. Аа за би одоо ажил мэргэжлийнхаа дагуу 20 гаруй жил тоогооч хийсэн. Тэгээд одоо ажил мэргэжлийнхаа дагуу хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн сумандаа хийхээр зориод 2 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Аа тэгээд 4 5 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хийгээд хүнсний дэлгүүрүүдэд борлуулдаг. Одоо бас сумуудаараа борлуулалт хийж эхэлсэн байгаа. Өнгөрдөг 8 сард 4 сая төгрөгийн санхүүжилт аваад тэгээд тэргээр тоног төхөөрөмж нэмж аваад хөлдөөгч өрөөгч гэдэг одоо юмнуудаа нэмж аваад тэгээд ажиллаж байна. Оо одоохондоо хоёр хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Яг нэг борлуулагч жолооч байгаа. Ингээл ер нь гурвалал ажилласан. Энэ одоо гахаан амтсан баг. Хоёр төрлийн савлгаатай болж байгаа. Аа зөв мөн их баг хэмжээгээр хоёр төрлийн юм тийм. Дөрөвний форс, хоёр хүний форс гэдэг. Утгаараа Аа тэгэл катлет гэж бас ингээ хоёр төрлийн савлгаатай. Ингээд одоо споринг юм ах. Споринг юм ах мөн хоёр төрлийн. Хоёр төрлийн. Бас ингээ том жижигээрээ. Одоо эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан ийм чанартай, амт чанартай. Тэгээ энд ч одоо манай худалдаа авагч нар бол одоо бүр нилээдгүй болоо өндөр тий. Борлуулалт одоо бас сайн байгаа. Гэрүүдийнх нь үнэн түгээгч хийдэг. Тэгээ энэ хоёр маань одоо бас энэ ажиллаа хийгээд ингээд бас амжилттай зах зээл бас болж байна. Өрхийн үйлдвэрлэлд энэ мэтчлэнгээр боломж нь байвал бид одоо төрөөс дэмжлэг тодорхой хэмжээнд үзүүлээтгэвэл бас боломж байна гэж харж байна. За ер нь л хөгжлийн бэрхшээл иргэд маань нийгмийн халамжийн тухай хууль заасан бас тодорхой хөнгөлт дэмжлэгүүдийг л хүртэж байгаа. За нөгөө талаасаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ хөдөлмөр хилтийг дэмжих чиглэлээр бол сая зориг дотор дарга маань хэлж байна. Биднээс л одоо зориг чиглэлийн одоо таван хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Хөдөлмөр хилтийг дэмжлэг. Үүний нэг нь бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр хилтийг дэмжих гэдэг энэ төсөл хөтөлбөр нь 9 дүүрэг 21 аймагт хэрэгжээд явж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бас тодорхой хэмжээний арга хэмжүүд байгаа. Үүний нэг нь бол одоо энэ санхүүгийн дэмжлэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр. Зорилго Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллах, хуваарай үйлдвэрлэл, үйлчлэгээ эрхлэх, онцлог хэрэгцээнд нь нийцсэн тусгайлсан ажлын байр бий болгох, ажил олгогчийг дэмжих болон тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар тэднийг байнгын ажлын байраар хангах. Хамрах хүрээ хөдөлбөрт дараах иргэн боловсролын байгууллага аж ахуй нэгжийг хамруулна. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах үндсэн арга хэмжээг зохион байгуулж холбогдох мэдээллийн санг бүрдүүлж ажиллана. Үүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрийн зах зээл дээр нээлттэй ажиллахад үзүүлэх дэмжлэг, санхүүгийн дэмжлэг олгох, аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах, ажлын байрны түрээсийн төлбөрт дэмжлэг үзүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах За одоо нэг юм хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл их яригадаад шүү дээ. Ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт өгөхөөр бид нар бодит одоо юу гэдгийг өгсөн мөнгнөөсөө илүү ашиг буцааж авах хэрэгтэй гэж одоо шууд утгаар нь ойлгодог болчихжээ. Төрийн бодлогоор өгч байгаа энэ дэмжлэгөө төрийн бодлогоор өгч байгаа энэ санхүүжилтүүдийн эргэж авах ашигыг юугаар тооцож боддөг юм бэ? А энийг үнэлж байгаа биднээсээ гол өөрөж асуугаад байгаа юм бол энэ ажлын байр бий болгож байна. Баялаг бүтээж байна үү те? нэг стартап байгуулахдад тэнд хэдэн хүний ажлын байр бий болчихно. А эргээд цаана хэдэн хүн ажилтаа орлоготой болчихно. А энэ эргээд нийгэмд яаж нөлөөлж нэгдэг энэ зүйлээр бол тооцож байгаа. Ерөөсөл тухайн хүнд одоо ажлын байр бий болсон байна уу? Тухайн хүний амьдрал дээшилсэн байна уу гэдгээр л эцсийн энэ өөрөө төрийн ашиг. Энэ бол төрийн ашиг. Тэрнээс одоо нөгөө мөнгө хүлэгч шиг юм уу банкны хүү тооцдог шиг бол биш. Ерөөсөө л ажлын байр тухайн иргэн өрх амьдралын дэвшилж үг гэдгээр л одоо тооцож байгаа. Тухайн иргэний үнц нь өсөх, тухайн иргэний аж амьдрал баталгаатай болох, тухайн өргөний өрх гэрийн амжиргаа дээшлэх нь л энэ төрлийн одоо ашиг унтсан гэсэн. Ерөөсөө л ашиг унтсан гэсэн. За манай аймагт одоо хөдөлмөртийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд одоо олон хөтөлбөр төслүүд хэрэгждэг. За эдгээр одоо хөтөлбөр төслүүдийн одоо бас нэг нь бол залуучуудын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих нь хөтөлбөр байдаг. Ялангуяа залуучуудыг дэмжих хөтөлбөр дотроо стартап хөтөлбөр гэдэг одоо тусдаа бас бие даасан юм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд өнгөрсөн одоо 2019 онд манай аймагт хэрэгжсэн залуучуудын стартап хөтөлбөрөөр одоо энэ өсчин гоо сайхны салаа маань одоо бас шалгараад одоо 10 сая төгрөгийн одоо санхүүжилт аваад ингээд одоо үйл ажиллагаа явуулдаад энэ тус тодорхой хэмжээний ажлын байр бий болгоод ингээд бас амжилттай хэрэгжиж байгаа ийм одоо хөтөлбөрөө. 2019 онд стартап хөтөлбөрт хэд хэдэн сургалтанд хамрагдаад хэд хэдэн төслөөс шалгараад ерөнхийдөө 10 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан байгаа. А 10 сая төгрөгийн санхүүжилт авснаар ерөнхийдөө би юу хийсэн бэ гэхээр ажлын байр бий болгохын тулд би дотоох бүх тоног төхөөрөмжтэй бүх юмыг худалдаа авалт хийгээд тогтжуулаад одоо өөртөө нэлээд дөрвөн ажлын байр бий болгосон байгаа. Одоо тийм хараа төрөөс ингээд юм дэмжлэг үзүүлээд яг одоо тань шиг юм өөрөө юм хийхийг хүсэж байгаа өөрт нь ур чадвар байгаа боловч санхүүгийн дэмжлэг дутагдaltaй байгаа юм хүмүүст төрөөс дэмжлэг үзүүлээд за тэр нь ингээд ажлын байр бий болгоод өөрөөсөө гадна олон гэр бүлүүдэд хувь нэмэр болно гэдэг бол бодит дэмжлэг гэж би хараад байна. Танд залуу хүний хувьд яг төрд ийм бодлого байгаа нь ямар санагдсан? Бас хэр шудраг байна. А таны төслийг одоо үнэхээр үнэн зөвөөр шүүгээд танд дэмжлэг өгнө гэдэгт анханасаа итгэж ирсэн үү? Авсны дараа танд ямар бодит мэдрэмж төрсэн байна. Аа ер нь бол хүмүүс өн гадуур яадаг л үүнд бол тийм нэг төсөл байхаар бүтдэггүй юм билээ гэл те. Одоо би юмиг ажим нэг хавраад өрөөнд саасаас нэлээд хэд хэдэн сургалтанд суугаад юу байхад бол би өөрөө шалгаж буй бодоагүй л дээ. Эхний шалгуултаар ерөнхийдөө би бол тэнцээгүй. Тэгээ сум дундаас ерөнхийдөө шалгуулт яах нь уу тэр дахин дахин шалгуулт хийчихэж яа бол тунж үлдсэн хүнийтэй шалгуулна гэхэд тэгээд нэг шалгуулт болоод 10 хоногийн дараа өдөр ирэх холбогдоод та танаа туслалын юу шалгарлаа тий. Танд баяр ирж батламжаа аваарай. Хөтөлбөр маань ерөөсөө энэ бизнесийг сонирхолтой улсуудыг эхний ээлжинд бид нар одоо сургалтанд хамруулж байгаа. Тэгээ сургалтанд хамруулад одоо яаж бизнес эхлэх үү, яаж цаашаа хэрэгжүүлэх үү, яг ямар бизнес хийх үү гэдгийг нь одоо өөрснөөс нь санаагаа нь одоо хөгжүүлээд тэгээд одоо оролдуулж байгаа. За би ийм бизнес хийнэ. Тэгээд тэр бизнесийн үнэхээр одоо зах зээлийн судалгаатай хэрэгжих боломжтой энийг тодорхой хэмжээний сонгон шалгаруулдаг комисс маань шалгаруулаад дээрэс нь оролцсон улсууд маань өөрснөө тодорхой хэмжээний бас үнэлгээ өгөөд ингээд хэрэгжих боломжтой хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Сэлэнгэ аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын бүтэц зохион байгуулалт болоод бүрэлдэхүүний тухай таваас танилцуулж өгч. Манайхчдаа нийтдээ нэг 61 ажилтнтай. Одоо удирдах нэг гүйцэтгэх 53 үйлчлэх 7 гэд. За өндөө үндсэндээ эндээсээ 29 мэрэгжилтэн маань одоо 17 сум 6 тасганд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За нэг сумд үндсэндээ нэг хүн, за томоохон одоо мандал Сүхбаатарт бол 3 4 хүн ажиллаж байгаа. За бусад нь одоо энэ газартаа ингээд мэрэгжилтэнгүүд ингэж ажилладаг. Ийм одоо үж бүтцээр явж байгаа. Одоо тэгээд манай ялангуяа одоо өнгөрсөн жилүүдэд манай яамнаас одоо энэ цахим одоо засгийн газраас тэгж энэ цахим Монгол болъё гэдэг энэ цахимжуулах хэлбэр одоо арга хэмжээ бол одоо өнгөрсөн одоо он жилүүдэд бол нэлээд эрчимтэй болоод ялангуяа нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг бол цахим хэлбэр цагаан шилжилээ. Үндсэндээ одоо нэг хоёрхан төрлийн хөнгөлтөөс бусд нь бүгд цахимжилж энэ цахимжилтсны давуу тал нь юу вэ нөхөр иргэд бол заавал нөгөө хөдөлмөр халамжийн одоо нөгөө байцаагч мэрэгжилтэн дээр очиж нөгөө анкад манкад бөглөө нөгөө цаас бид нар ч одоо тэгнүүд хоёр үрдүүлнэ гэл бүргэлд ийм л зузаан юм хийгээл тэр нь одоо өчнөө мянган хүний юм чинь нөр замаа алддаг байлаа шүү дээ. Одоо энэ бол зогсоод ерөөсөө цахим хэлбэрээр бүртгүүлээд ингээд явцдаг болсон. Мэдээж ирэх тухайн хүн одоо үнэхээр одоо тэр интернетийн орчинд цахим хэлбэрт ажиллаж чадахгүй байгаа бол манай мэрэгчлэнээр очих манай мэрэгчлэнгүүд тэрэнд нь үйлчлээд өгч чинь. Тэгээд тухайн хүн одоо тэр цахим бүртгэлдээ алдаа мадагтай юм уу дутууд өлмөг юм байх юм бол буцаад манай мэрэгчлэлтэн хянаад таны одоо юу гэдгийг иргэний үнэлэхийн хугацаа дууссан байна ч гэдэг юм уу тийм үү багийн даргын тодорхойлт чинь байхгүй байна эсвэл та ийм юмтай юм байна гэдэг ингээд их юм бол буцаад нөгөө хүн дээр мессеж ирээд буцаад тэр дутууг нэгээд ингээд цаг хугацаа хэмнсэн нөгөө хүнд сурдал жирэгдэл халамжийн мэрэгжилтэн байсан байгаагүй ч гэдэг юм уу сайхан муухай ааштай байна ч гэдэг юм уу ийм юм бол үндсэндээ одоо арилж байгаа цаашдаа бид нэр хөдөлмөрлөлтийн одоо үйлчилгээг ийм цахим хэлбэрт одоо манай яам авч хэрэгжүүлэхээр ийм арга хэмжээнуудыг бас хэрэгжүүлж байна. Өнгөрсөн 2 жил бидэнд цар тахал хүнд үеийг тулгаж, түүнийг даван гарахад эргэдэж, төр засагч хамтдаа хичээж, эргэн бүрт хүртээмжтэйгэх талаас нь халамжийн бодлого чиглүүлж хэрэгжүүл. Нэг үгээр хэлбэл бид бүгдээрээ төрийн халамжийн бодлогод хэрэгцээтэй үедээ хамрагдсан билээ. Энэ тулгамдсан онцгой шаардлагатай цаг үед халамж хавтгаарсан тухай шүүмж дээр дооргүй сонсдох болов. Чухам хавтгаарсан уу гэсэн асуултад хариулах нэгэн бодлого өнгөрсөн онд нэвтрүүлсэн нь халамжаас хөдөлмөрт бодлого байлаа. Халамжаас хөдөлмөрт бодлого бол халамжийн хэмжээ хүрээг багасгаж хэрэгцээтэй нэгэнд хүрдэг байсан дэмжлэгийг зогсоох тухай асуудал биш бөгөөд халамжийг оновчтой хүртээж хөдөлмөрлөх боломжтойг нь дэмжин тогтворжуулах тухай буюу илүү алсыг харж холыг зорьсон бодлого юм а гэдгийг та бид зөвөр ойлгох учиртай. За баярлалаа танд бидэнд мэдээлэл өгч энийх ажлынхаа хажуугаар бас үзэгчдэд энэ халамжийн бодлого, хөдөлмөрлөлтийг дэмжих төрлийн бодлогыг зөв зөвхөн тайлбарлах талаас нь өөрийнхөө санал бодлыг хэлсэн тань талархаж танай хамт олонны ажил үйлсэн дөрөвчтэй гэсэн. За баярлалаа. Та бүдний ч гэсэн бас ажил үйлс бас амжилт хүсье. За. За эрхэм үзэгч танд халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотоос за Сэлэнг аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газраас зөрөгдөлтөр даргатай ярилцсан мэдээлэлээр хүрлээ. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баярлалаа.